お呼びでございますか竜斗様私めは竜斗様に付き従う限り何だりとお申し付けくださいうんゲームの準備はすでに整っております闇の貴公子竜斗の挑戦西暦2100年 正義のウェブナイトグラディオンと共に戦う少年結城健人とその仲間たちはコンピューターネットの中にあるもう一つのダイバーランドバーチャルダイバーランドへと飛ばされてしまった元の世界へ戻るためには悪のプログラムデリトロスと悪のウェブダイバーリュートを倒すしかないケントたちの新たなる冒険の旅が今始まったのだ こには電気も水道もガスもコンビニも病院も何一つありません家族も先生も友達もいません私たち6人だけしかいないカロンもいるぴょこ6人と1ロボットだけしかいない世界で私たちは自分たちの力で生きていかなければなりませんというわけでこれが毎日の予定表ですどれどれ予定表起きるのは朝5時半 朝ごはんの後午前中は水汲み焚き木取り洗濯すっかり仕切ってるな厳しいぜ俺朝弱いんだよなちょちょっと待ってくれよ葵ちゃん何ケントくんあのさ俺昨べグラディオンと話したんだすごかったよなあのリュートってやつああビクトリー・ザンを避けられたのは初めてだ俺の力が足りないんだ 俺がもっと強ければ焦るなケントでも様々な戦いを経てケントの心は大きく成長したそしてこれからも大丈夫自分を信じるんだ分かったよグラディオン俺頑張るよ俺はもっともっと自分を鍛えなきゃいけないんだだから1分1秒だって無駄にはできないんだ大丈夫ケント君には特別に特訓サバイバルコースを組んであるから 特訓サバイバル心も体も鍛えられてなおかつサバイバルもできる私とカロンが練りに練ったスーパーグレートなメニューよ300そんな都合のいいものあるのかよ頑張りましょうケントくんうん葵見事だな案外先生とか向いてるのかもあっていうかよ グラディオンガリューンドラグオンダイタリオンって全員でガンガン攻めていく手もあるんじゃねえのかそれはダメピョコグラディオンたち4体のマスターウェブナイトだけがこのバーチャルダイバーランドを守るバリアを張れるピョコだから一度に出撃できるのは1体かせいぜい2体までピョコ3体出撃したらこの世界が壊れちゃうピョコつそう簡単にはいかないか。 仕事始めさあ始めようか御意 び込むの一応こんなのついてるけどこれ大丈夫かな大丈夫よカロンと一緒に何度も計算したから安全花丸保証付きあっそうかそうだよなよしよー 次はどう動くのかなしばらくは動きますまいどうして無敵のビクトリーザが破られたのですおじけづいておりましょうそれはどうかなケントとグラディオンは常にギリギリの戦いを続けてきただが彼らは逃げなかった戦って戦ってそして勝ち続けた ならば彼らは身をもって知ることになるでしょう今までの敵と竜ト様とは格が違うということへっへ み切りこれならどうだってさすがに二段攻撃は避けられないみたいだな。大昔の人は こうやって火を起こしていたんだよへえ煙だ煙だよこの火を草や木の枝に移してどんどん大きくすればいいのさ すがはフレンチの本場フランスの人って感じだねケント君ああれケント君はケントしっかりするぴょこカロン本当にこんなんで強くなれんのかだと思うぴょこだと思うってどんな特訓するかは葵ちゃんが考えたぴょこカロンはあくまでお手伝いしただけぴょこなに。 いや本当に知らないぴょん強くなるかはゲート次第ぴょんもうやってらんないぜもうやめた言うぞ絶対言うぞガツンときっぱりはっきりと言ってやるぞケントくん葵ちゃん話があんだけどケントくんご飯できたわよ 飯は百倍うめえぜよかった気に入ってもらえて行くてやる食い終わったら絶対ドカンと言ってやるリュート様たった今デリトロスモンスター外務王の再調整が終了いたしました <laughs> 私とラーダどちらの言うことが正しいか確かめてくるよ いってらっしゃいませ竜斗さん 2ラウンドの舞台は整ったさあゲームを始めようその声はリュウトさてどうする結城健人なんだありゃケントとカイトが二人を助けるんだあ行くぞ待てジャンガリューン俺たちは出撃しよう二人を助けるために デリトロスモンスターを叩くのだ分かった行こうガリュンウェブチェンジガリュンファイターモード貴様が竜 さすらいのウェブナイトガリオそしてケントの親友ジャンジャック・ジャカールあえて光栄だよ君たちとも一度戦ってみたかったおどけ巨体にしてはいいよだがこの距離ならどうだ食らえ シャイニングボルトえバカなこの動きはこの動きはまるでケントとグラディオンにそっくりだ <laughs> その通り 私は結城健人との戦闘データをもとに生み出された最強のウェブダイバー健人の全てが私の中にあるなんだってダメだびくともしないョー やるじゃないか我流相打ちとはいえ私に攻撃を当てると しないで早くあいつを分かったじゃんあとは任せろやっと出てきたねこのまま仲間を見殺しにするのかと思ったようるさいジャンもガリュウも俺の大事な友達だ友達か <laughs> 何がおかしい 遅い遅いやっぱりすごいスピードだ、初戦所詮はこの程度かどうすればいいんだ 弾攻撃は避けられないみたいだなそうかグランブレード何度やっても同じことさ私にビクトリーザンは通じないビクトリー 二段攻撃とは素晴らしいよ結城健人 ちゃんの特訓をやってなかったらきっと勝てなかったな兄ちゃんこんなとこにいたんだケントくんカイトくんに聞いたんだけど私に話って何ああそれは何これからもよろしくということで何よそれ変なケントくん <laughs> でも嬉しいそう言ってもらえると私も頑張りがいがあるわというわけでじゃーん効果は2倍

おかげでゲームがますます面白くなってきたよますますねさあゲームの続きだ私の次の手をケントはどう受け止めるかね のドアを開けるあの夜空に浮かんでる星屑のように僕たちも輝く と言ってお前の方こそリーダーをやりたいんじゃないのかこうなったら俺とお前のどっちがリーダーにふさわしいか勝負だ次回電脳冒険記ウェブダイバーサバイバル100番勝負